mu gihe tugeze mu gihe hari abantu benshi batandukanye bavuga ngo iyi ni isaha y'ubuhanuzi uyu ni umunsi w'ubuhanuzi ibyo bintu ni ikinyoma ni ukubeshya ariko umuhanuzi w'imana ntabwo aba azi igihe imana iri bwururukire kuvugana n'ubwoko bwayo mm. ni ukubeshya kuko no muri bibiliya nta hantu hari isaha ya gihanuzi cyangwa umunsi w'ubuhanuzi habaye hariho isaha ya gihanuzi n'umunsi wa gihanuzi ubwo yaba ari wowe ukoresha imana kandi rero imana ni imana ikoresha abantu ntabwo ari abantu bakoresha imana kandi imana iyo igiye gukoresha abantu ntabwo iba yababwiye ngo iyi saha nibwo nzavuga iyi saha nibwo nzavugana n'abantu uyu munsi nibwo nzavugana n'abantu ibyo byose ni ibintu abantu bagenda bazana bashyiramo bashyiramo bashyiramo ariko bitari byo bitanakwiriye imana ntabwo ari radiyo mm. imana ntabwo ari radiyo uvuga ngo saa saba ndayifungura ivuge ejo ejo kuwa gatandatu nzayifungura ivuge wapi mm. imana ni imana ikora nk'imana ikavuga nk'itayasizi ko atike ikavuga nk'imana mbese ibintu byose biri mu bumana bwayo biri mu bumana bwayo mm. ikora nk'imana tayakonenge yasiki imana bagakwiye kuyubaha kandi bakayitinya ndetse bakayikorera bahinda umushyitsi mm. reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose ubushize nayo bagiye kuvuga abarundi nayo ndi gukoresha ikiganiro no mu rundi mu ngo udasuhuje iwacu n'abarundi turabasuhuje n’abaturanyi bacu bacu kadasohoka burya abantu iyo muhuje ururimi rumwe burya muba muri abavandimwe ni uko tugabanywa n'imipaka kerere turakwakiriye kuri yero tivi no kuri hosi ya gatandatu niho kerere nawe acisha ibiganiro byiwe kerere tuguhaye ikaze kuri hosi ya gatandatu nubwo ari iwawe no kuri yero tivi <laughs> murakoze cyane eh, murakoze cyane imana ibaha umugisha mm. yego nanjye ndabashuhuje abarundi inshuti zanjye ziba mu burundi ni nyinshi cyane ndabakunda cyane ndabashuhuje n'abari mu rwanda abari hanze y'u rwanda amerika tanzania i ubugande muri congo mozambique n'ahandi n'ahandi n'ahandi hose ku isi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje amahoro y'imana bane namwe mm-hmm. yego yes eh, turatangira kino kiganiro cyacu wivuga mu mazina hari abantu bashyashya baba bakurikiye ino miyoboro yombi ah, batari basanzwe badukurikira kuko uko bwije n'uko bukeye tugenda twunguka abandi bantu benshi kuko tuba dushaka kubaka umuryango umwe bivuga w'ivugabutumwa bwo kwagura uh, uh, izina rya Yesu kirisito rero uratangira bivuga mu mazina noneho nusoza udusengera imana dutangira ikiganiro cyacu nitwa Mauro mari Claire ndi umumama mfite mm. abana babiri n'abandi mana yampaye mm. reka dusenge imana ishoboye byose imana y'imbaraga imana y'ubutware imana yera imana ikiranuka rapotekeningi ataya koteke ya siki turakotekeningi turagushimye icyubahiro ni kibi cyawe nyemerera ubane natwe muri iki kiganiro mbaraga zawe zitubeho ubwiza bwe butubeho abakurikirana iki kiganiro abo bitameze neza ubahe kumera neza abarwayi bakize abashomeri ubahe akazi mu izina rya yesu kirisito amen amen kerere ntabwo wari uherutse kuri yero tivi ah, ntabwo mm. narashize iminsi ntahaboneka ariko mm. ndongera ndagarutse ariko nanone si myinshi cyane eh, ntabwo ari myinshi cyane nta nubwo hari haciyemo igihe kinini mm. ah, ariko burya iyo haciyemo n'umunsi ah, umuvandimwe mutari kumwe burya aba ari igihe kinini Um, ah, kerere rero tukuziho um, umuvugabutumwa uvuga ati ngewe ndi umuvugabutumwa ndabyemera nakijijwe kuva kera kugeza aka kanya ntabwo twavuga ko ari egisperiyanse ahubwo ni iki se ni ubukure mu murimo w'imana ah. mm. navuga aho ngaho navugaho gatoya nkavuga ngo buriya mm. nta muntu mukuru mu by'uyu murimo w'imana mm. umukuru ni kirisitu kuko kirisitu niwe wabaye muri iyi si ahava atsinze mm. ahava nta cyaha na kimwe akoze mm. mu myaka mirongo itatu n'itatu mm. niwe wavuye muri iyi si agenda nta kintu kimwanduje na kimwe ngewe rero mpora ndi mutoya mu by'uru rugendo mpora nyine ndi mutoya uhora utangira uri mushyashya mpora ndi mushya mm. ah, ah, mu minsi ishize wagiye ugaragaza icyo ikigaragara nk'aho ari ukubureminga bamwe mu bakozi b'imana cyangwa kunenga bimwe mu mikorere y'abakozi b'imana ubuhanuzi bwa hato na hato ah, bumeze nk'aho wavugaga ko budahwitse ku ruhande rwawe uvuga ibijyanye n'imisengere y'abantu bakikubita hasi wajya uvugamo bamwe mu bakozi b'imana ariko uno munsi ntabwo aricyo kintu tugamije uyu munsi noneho turashaka tubivugeho umuntu usa nkaho ari mushyashya mu gakiza cyangwa ashaka kuyoboka agakiza ashaka kwakira Yesu kirisiti umwami n'umukiza amenye gusesengura amenye gusobanukirwa ese ni ukuhe kuri navuga ngo nabivuzeho mm. ariko nanone nakongera nkabivugaho mm. birakwiriye ko mbere yo kubaka ku buhanuzi cyangwa n'ibitangaza n'ibindi byinshi bitandukanye nk'uko tugeze mu isi ubona ari byo bibayemo byinshi biganjemo kuba byinshi mm-hmm. ariko navuga ngo dukwiye kubanza gukurikira imana no kumenya kirisitu kuko iyo dusomye ijambo hari ritubwira ngo ubwo bazababwira ngo ni nge kirisitu ubwazabwira ngo dukora ibitangaza azafite ibitangaza n'ibimenyetso ariko ngo icyo gihe ntituzabyemere mm. bivuga rero ko turi mu gihe bitoroshye mu gihe ubuyobe bubaye bwinshi kandi abantu bayobeje abandi bakoresha ijambo ry'imana rimwe na rimwe bavuga ngo nitwe duhanura bikemera dukora ibitangaza rero iyo dusomye bibiliya usanga turimo kubihuza n'ibyanditswe byera bigaragaza ko hari abazavuga ngo ni kirisitu nyamara barimo kuyobya ubwoko bw'imana mm. bashaka kuyobya abagenzi nyabagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijoro ni ukwirinda ni ukwitonda ni ugushishoza ni ugusenga ni ukuba amaso none se kare abantu bazabwirwa n'iki ko abantu bari guhanura ubuhanuzi bwa nyabyo cyangwa bari gukoreshwa ibitangaza n'imbaraga z'imana navuga ngo ah, hari abahanuzi bagera mu bwoko bune hmm. umuhanuzi wa mbere ni umuhanuzi w'imana hmm. umuhanuzi w'imana ntabwo wamubona arimo yivuga ngo ndahanura isaha irageze yo guhanura iyi ni isaha yo byasohoye oya ahubwo uyu muhanuzi rapo tekeningi ataya koteke yasiki aba ari mu bwiru bw'imana taya konengeya abari mu ibanga ntabwo wamenya ahantu ari ariko iyo ugize amahirwe yo kumubona nyine usanga ari umuhanuzi w'imana uyu muhanuzi iyo agusengeye yagwanuriye ntabwo aguca amafaranga uyu muhanuzi ahora ategereje imana ko iribwururuke ikamukoresha ariko nta nubwo abazi umunsi n'isaha mu gihe tugeze mu gihe hari abantu benshi batandukanye bavuga ngo iyi ni isaha y'ubuhanuzi uyu ni umunsi w'ubuhanuzi ibyo bintu ni ikinyoma ni ukubeshya ariko umuhanuzi w'imana ntabwo aba azi igihe imana iri bwururukire kuvugana n'ubwoko bwayo mm. urumva uwo ni umuhanuzi w'imana eh, ah, ah, umuhanuzi wari uvuze kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi abashumba bamwe cyangwa amwe mu matorero agira icyo bita nk'isaha ya gihanuzi ubundi ni iki kintu bavuga nko ku isaha ya gihanuzi cyangwa ku munsi w'ubuhanuzi Ah, ubwo turacyari no muri wa muhanuzi wa mbere mm. ariwe muhanuzi w'imana mm. rero isaha ya gihanuzi yego ni isaha ya gihanuzi cyangwa umunsi wa gihanuzi cyangwa igihe ah, cy'ubuhanuzi navuga ngo ibyo bintu ni ukubeshya mm. ni ukubeshya kuko no muri bibiriya nta hantu hari isaha ya gihanuzi cyangwa umunsi w'ubuhanuzi ubundi ah, hari ijambo abantu benshi bakoresha bavuga ngo umwuka agengwa na nyirawe ariko hanyuma ugenga uyu mwuka baba bamuhinduye utwebwe umwuka akoreramo hmm. ariko ntabwo ari byo umwuka kugengwa na nyirawo kugengwa na nyir'umwuka ntekereza ko imana ariyo yakagenzuye umwuka kuko imana niyo ishyira umwuka wera mu muntu igiye gukoresha rero ni ukuvuga ngo habaye hariho isaha ya gihanuzi n'umunsi wa gihanuzi ubwo yaba ari wowe ukoresha imana kandi rero imana ni imana ikoresha abantu ntabwo ari abantu bakoresha imana kandi imana iyo igiye gukoresha abantu ntabwo iba yababwiye ngo iyi saha nibwo nzavuga iyi saha nibwo nzavugana n'abantu uyu munsi nibwo nzavugana n'abantu ibyo byose ni ibintu abantu bagenda bazana bashyiramo bashyiramo bashyiramo ariko bitari byo bitanakwiriye bishatse kuvuga yuko biriya bintu byo kuvuga ngo habayeho isaha ya gihanuzi cyangwa uyu ni uwa gatanu w'ubuhanuzi cyangwa ni uwa gatandatu w'ubuhanuzi aba ari uburyo bwo kubeshya abaturage ahubwo avuga ngo ni uburyo bwo kubeshya abakirisitu mm. cyane ko abakirisitu nibo baba bakurikira bakurikira ibyo gusenga biriya ni uburyo baba barimo kubeshya abantu batandukanye mm. baba barimo bababeshya ngo ni isaha ngo umunsi ajyanuzi ariko ibyo ni ukubeshya ntabwo bibaho kereka abantu aribo bakoresha imana kandi imana ikoresha abantu rero niba imana ikoresha abantu biri mu bwiru bwayo bw'uburyo uyu munsi yavugana na kerere ejo ntimuvugishe mm-hmm. cyangwa isaha yavuga cyangwa ejo ntivuge ese ubundi buri ko abantu arega imana ntabwo ari radiyo mm. imana ntabwo ari radiyo uvuga ngo saa saba ndayifungura ivuge ejo ejo kuwa gatandatu nzayifungura ivuge wapi mm. imana ni imana ikora nk'imana ikavuga nk'itayasizi ko atike mm. ikavuga nk'imana mbese ibintu byose biri mu bumana bwayo biri mu bumana bwayo ikora nk'imana tayakonenge yasiki imana bagakwiye kuyubaha kandi bakayitinya bayijugunya ndetse bakayikorera bahinda umushyitsi mm. ntabwo rero ntabwo rero wavuga ngo ntabwo wavuga ngo ejo kwa gatanu ni isaha y'ubuhanuzi ejo kwa gatanu se ni radiyo cyangwa televiziyo uzafungura abantu bakareba mm. oya ntabwo ari ibyo ibyo binaba ari ibinyoma mbega baba barimo bakurura abantu ngo babashake babegere bamenye ngo ni imana yakoresha ariko ntabwo ntabwo ibyo binaba ari byo nibyo baba babeshye nyine kugira ngo babone abakiriya niko nabyita <laughs> wowe bivuze yuko buriya buhanuzi n'ubundi butajya busohora bene nka buriya buhanuzi Ah, bishobora no gusohora arega bishobora kuba ariko bitavuye ku mana mm. impamvu bishobora kuba bishobora gusohora butavuye ku mana eh, impamvu bishobora kuba bitavuye ku mana mm. twihuse ariko nashaka kuvuga ku eh, muhanuzi wa kabiri ariko turacyari ku muhanuzi wa mbere impamvu rero bishobora gusohora atari imana yabivuze mm. ni uko hari n'abahanura ariko bagendeye mu mitekerereze y'abantu cyangwa agafata ibintu birimo kuba bakabihuza none se umuntu yatekereza gute agatekereza ubuhanuzi bw'abantu bari mu rusengero urugero natanga urugero natanga biroroshye kuba kuba twinjiye mu gihe cya kovide mu gihe cya kovide hmm. habayeho igihe abantu bakingiranye ari bose ku isi hari n'igihe hari n'igihe twari dukinze twese nta muntu usohoka ujya hanze twese dukingiranye biroroshye rero ko kuba twese twari dukingiranye ku isi yose muri afurika no mu bihugu by'abazungu bikomeye i burayi muri amerika n'ibindi n'ibindi hose bafunze. biroroshye rero ko mu buhanuzi bw'imitekerereze umuntu ashobora kubihuza agahita atekereza ati kuba amerika ifunze kuba afurika ifunze umuntu wese n'udasenga ahita yumva ikizakurikira ibyo bintu nta kindi rero cyagombaga gukurikiraho ni inzara kubera ko niba abantu batarimo gukora nta kuntu abantu batakwinjira mu gihe cy'inzara rero mm, kuvuga ngo abantu bashobora guhuza imitekerereze y'ibintu birimo kuba bagahita babihindura ubuhanuzi Eh, nari urwo rugero rwa kovide mm. kuko urumva kovide nudasenga abona ko abantu batarimo gukora byarumvikanaga ko ikizakurikira ari inzara bivuze ngo n'aka kanya amapfa yateye izuba ryavuye ubu umuntu ashatse yahanura eh, birashoboka ko umuntu yahita aza akavuga ngo inzara irateye mm. yego gusa igihari igihe ari nk'uko twari kuri wa muhanuzi wa mbere mm. biranashoboka ko imana yabivuga mm. ariko hari n'abandi babivuga bagendeye mu mitekerereze yabo mu byo barimo kubona birimo kuba bagahita babihindura ubuhanuzi mm. eh, eh, reka tujye ku muhanuzi noneho wa kabiri umuhanuzi wa kabiri rero ni umuhanuzi w'inda uyu muhanuzi w'inda nyine niwe ukoresha byenda bavugaga by'amasaha kuwa mbere ni isaha y'ubuhanuzi kuwa gatanu saa cyenda muzaze azaba ari ubuhanuzi uyu muntu mu by'ukuri nta buhanuzi bumurimo mm. ahubwo uyu muntu arimo arakoresha bya imitekerereze ye n'ibitekerezo mm. akagenda ahuza ibintu uzasanga yamenya abapasiteri basambanye uzasanga yamenya abapasiteri basinze uzasanga yamenya avugabutumwa baguye mu byaha nyamara mu by'ukuri ntabwo imana yatumye umuntu kumenya abantu baguye mu byaha mm. ahubwo icyo yatumye abantu bari muri iyi si basenga yabatumye kubwiriza ngo bave mu byaha ariko kubera ko azabasha gukurikirana amakuru kubera ko n'ubundi ubuhanuzi ahanura nubwo amakuru aba yabanje gushaka ni amakuru yashatse akayabona hanyuma agahita yahindura ubuhanuzi hanyuma rero bihinduka ko ari umuhanuzi w'indagute iyo arangije guhanura ibyo bintu abantu ntabwo babaza uburyo byapanzwemo ntabwo babazi ko babanje kubishaka hanyuma rero hari abahita bihanura umuhaye bitanu umuhaye icumi umuhaye bibiri ubwo akabona icyo ashyira mu nda rero iyo amajije kukibona n'ubundi ejo abazongera akabikora n'ejo bundi akabikora akagenda bihuza bihuza bihuza uzasanga uyu muhanuzi w'inda iyo ageze ku mupasiteri waguye mu busambanyi aramuvuga n'ukwezi kugashira n'umwaka ugashira akivuga ngo kanaka arasambanya arasambanya arasambanya nyamara iyo dusomye bibiriya dusanga imbabazi z'imana n'urukundo rw'imana igihe dawidi yacumuraga yaracumuye ariko arangije abonye imana ko yabibonye arayibwira ati mana yanjye mbese imbabazi zawe n'uburakari bwawe ikiruta ikindi ni iki dusanga biriya tubwira ko imana yahise ibona ko imbabazi zayo ziruta uburakari ihita ibwira dawidi ati ndakubabariye mm-hmm. eh, rero iyo wa muhanuzi winda kubera abashaka ibyo ashyira mu gifu arisha yageze amahirwe abona uwaguye abona intama yavunitse aho kugira ngo ayunge ahubwo agahita ayisonga agahita abona ibyo avuga noneho ya saha y'umuhanuzi ikajya haba isaha isaha y'umuhanuzi irageze agahita avuga ati kanaka yaguye mu byaha kanaka yaguye mu byaha bamwe mu bakirisitu bari mu rusengero kuko eh, yataye amakuru aha kubera abonye ya makuru mm. yayashatse kuko atayashatse mm. kubera ko n'ubundi nta buhanuzi bw'imana bumurimo mm. uyu muhanuzi rero adashatse amakuru ntabwo yabona ibyo ahanura kandi atabonye ibyo ahanura ntabwo yabona ibyo ashyira muri ya ndaya uwo niwe muhanuzi w'inda wa kabiri umuhanuzi wa gatatu umuhanuzi wa gatatu rero navuga ngo ni umuhanuzi w'ibinyoma mm. umuhanuzi w'ibinyoma nyine we arabeshya ntabwo ari ngombwa ko atari amakuru mm. ahubwo ashobora kuza akakubeshya akakubwira ngo ugiye muri amerika ubonye viza ubu ugiye mu ndege ubonye amafaranga akakubwira ngo ukoze ubukwe kandi n'ubundi atari uko wambaye impeta ahubwo waranabukoze akareba intoki zawe ati Eh, aha imana igukoreye ubukwe bose baba bavuga ko ari imana ibivuze mpano z'ibinyoma we arakubeshya nyine ibimujemo n'ibyo akwibwirira mm. uwo ngoro bibiriya nawe ikavuga ngo ngo nitumubona tuzamutere umugongo duhunge tugende uzabwirwa n’ikikora ukora umuhanuzi w'ibinyoma azaba ishusho yo kwera niko birivuga ariko imbere ari amasega aryana mm. inyuma azavuga ko ari umukozi w'imana buriya eri uzatinye uzatinye umuntu ujya kubona ukabona yishimiye kwivuga aho kugira ngo avuge kirisitu ahubwo wakivuga ku rwego anarekarama ngo ndi umukozi w'imana mm. ubundi iyo wa mukozi w'imana wundi twavuze wa mbere uwa mbere uriya mukozi imana nyamukozi w'imana iyo hari ikibaye ntabwo arareka imana akaba ariyo imurekaramo mm. ariko uyu muhanuzi uyu muhanuzi w'ibinyoma gatatu we arirekarama afite ishusho yo kwera ariko imbere ni amasegaryana ararekarama ati ndi pasiteri narize mfite amashuri narize mujye munyemera kuki mutanyemera akaburana mm. rero ntawe uzamumenyera uzamenyera ku mbuto yera azaba afite ishusho yo kubera yuko imbere y'amasega aryana azaba yera imbuto zitari nziza kuko ntabwo watera amaronji ngo ukureho indimu rero mu gihe ubona imbuto ze ari indimu hunga wirukanke kuko biri iravuga ngo ngo tumutere umugongo duhunge ni ukuvuga ngo udahunze ashobora kuguhindura nawe ukaba uw'ibinyoma hmm. imbuto ziwe yera zirasharira ni cya giti n'ubundi kera imbuto zisharira ariko ah, iyo ni ingingo imwe mu ngingo z'iki kiganiro ariko tugeze ku yindi ngingo isa n'iya kabiri ni nayo ya nyuma ntabwo turi buze kuza kurambira abantu bakurikira kino kiganiro ariko twari dusigaje umuhanuzi umwe eh, eh, umuhanuzi wa kane harimo eh, umuhanuzi wa kane umuhanuzi wa kane nawe reka tumuvugeho gakeya mm. kugira ngo abantu babashe kubyumva neza mm. umuhanuzi wa kane akorana n'imyuka mibi Mm. uyu nguyu ukorana n'imyuka mibi akorana agira n'ibitangaza kenshi niyo ngingo y'ibitangaza niyo wari ugiye kumbaza niyo ngingo y'ibitangaza uzasanga abwirana ati njye nkora ibitangaza mm. abantu bakabakozaho udutambaro bakikubita eh. hasi mu mm. nsengero ni ukuvuga ngo abantu barwaye abazimu ushobora no kubasengera uri wa mukozi imana wa mbere bakikubita hasi abazimu bakavuga bakagenda ariko noneho ushobora no kuba no kubikora wakikubita hasi ukorana n'imyuka mibi ahubwo se abo bahanuzi babiri wabatandukanya gute mhm. abahanuzi babiri wa undi ukorera imana azana abantu bakire ariko ntabwo azabyirata nta nubwo azabyivuga ariko uyu nguyu azaburana mpaka ku buryo niwanga no kubyemera afite anagufungisha gufungisha ariko ukemera ko akora ibitangaza mm. nta nubwo avuga ko ari we nta nubwo avuga ko ari imana ikora ibitangaza aravuga aravuga ati muze muze hano dukora ibitangaza muze hano ibirema biragenda uwo nguwo mm. ntabwo aba ari umukozi w'imana aba ari wa mukozi ukorana n'imyuka mibi mm. ahamagara ntabwo ati ni muze dukora ibitangaza uyu munsi aba ari isaha y'ibitangaza ku wa gatatu aba ari isaha y'ibitangaza ibintu birakoreka ibirema biragenda ariko mu by'ukuri afite izindi mbaraga arimo gukorana nazo mm. ese kare umukozi w'imana wa nyawe umuntu ashobora kuba yakora nk'icyumba cy'amasengesho umuntu wese uze gusengeramo n'ubundi agakira tujye ku mukozi w'imana noneho wa nyawe ah, umukozi w'imana wa nyawe aho ngaho ku bitangaza numvaga twa twahasoza tuvuga ijambo rivuga ngo hari igihe intumwa zagiye zisengera abantu hanyuma ngo abadayimoni barazumvira baragenda barangije baraza bishimye baraza basanga yesu aramubwira ati uzi ko abadayimoni batwumviye bakagenda yesu arababwira ati mwo kwishimira yuko abadayimoni babumviye ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mm. icyo ni cyo dukwiriye kwishimira mm. hanyuma umuhanuzi rero umukozi w'imana nyawe urambwiye ngo abantu bose bashobora kuza akabasengera bagakira oya ntabwo bose bakira mm. birashoboka ko urumva ubundi umukozi w'imana arasenga ariko ntabwo ari we ukora rero iyo urimo usengera abantu tuvuge ndimo gusengera abantu mirongo itatu mm. imana ishobora gushima gukizamo abantu babiri mm. ishobora gukiza abantu batanu ishobora no kubakiza bose icyo gisubizo ntabwo wabona igisubizo cyacyo kuko urumva birashoboka ko imana ishobora kubakiza bose ariko biranashobora ko yakiza umwe cyangwa babiri ubundi aho ngaho igisubizo nyagisubizo kiba kiri ku mana yonyine mm. kandi imana ku bantu basenga n'abayikorera hari ubwiru ubw’Imana umuntu wese niyo waba usenga ute utemerewe kwinjiramo yego mm. ari naho bigera ugasanga rimwe na rimwe abantu barabinyuranya kubera ko bashatse kwinjira aho batagakwiye kwinjira mm. ntabwo wakwinjira ngo umenye umutima w'imana ibyo ushaka gukora mm. ni nayo mpamvu rero nta saha y'ubuhanuzi nta munsi w'ubuhanuzi nta buhanuzi ngo ngo ubuhanuzi bw'ukwezi ngo ubuhanuzi bw'ukundi kwezi ngo ubwo buhanuzi ubwo buhanuzi bwa buri munsi bw'isaha wabanje kuba ufite ngo iki genzahanura ibyo bintu ni ibinyoma ntabwo aba ari byo mm. ubuhanuzi bw'ukwezi ni ibinyoma ni ibinyoma <laughs> ni ibinyoma mm. ariko binashoboka ko imana ishobora guca muri aya muhanuzi twabonye mm. ariko umuhanuzi ntabwo yavuga ngo ntabwo ubu si turi mu kwa cumi na kumwe mm. ntabwo yavuga mu kwa cumi n'abiri nzaba mfite ubuhanuzi oya ahubwo hagera uwo munsi hageze agahita ahanura iby'imana imubwiye ntabwo rero aba yirata ati ejo saa cyenda ni isaha y'ubuhanuzi ariko ibintu nsigaye mbona niba namwe mubibona simbizi uzi ko usigaye ubona abantu bavuga amateraniro agahita avuga ngo wenda ngo kwa kane ngo tuba dufite ibihe byiza ngo kandi muzaze muri benshi ngo nzabahanurira <laughs> ngo kwa kane muzaze mbahanurire eh. kibaza ese abantu bazaza bahanurire niwe uhanura niwe uvuga ibintu yarangije gupanga uhita ubona ko nyine ari ibintu yapanze agashyiraho akavuga ati iyi sayi n'iyi muzaze mbahanurire mm. ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda mm. icyo kintu n'ubundi nta ariko harimo abantu n'ubundi ntabwo barasobanukirwa neza ese ko uri kuvuga ngo hari abantu baraba ari abakozi b'imana bakaba bakora imirimo n'ibitangaza mu nsengero ukabona abantu barakize hari n’abantu bakoresha izo mbaraga ni iki kintu cyatandukanye izo mbaraga umuntu wakijijwe n'imbaraga ah, zitari z'imana n'uwakijijwe n'imbaraga eh, ikintu kibitandukanije hmm. ntabwo abantu ubona ku mayoutube bavuga ngo ibitangaza babikoze hmm. abantu ubona birwa bavuga ngo ibitangaza babikoze babikoze hmm. ntabwo ari ntabwo ari bo bakozi b'imana bakoreshwa ibitangaza hari abantu bakoreshwa ibitangaza nakubwiye ngo umuhanuzi w'imana ahora ari mu ibanga kandi ahora asaba imana kumweza agahora abwira imana ngo mana uracyamfitiye icyizere we n'icyo abarwana nacyo abarwana no kumenya ese mana uracyanyemera ese uracyamfitiye icyizere ese uracyankoresha ese uzongera unkoreshe ese izina ryanjye riracyanditse mu gitabo cy'ubugingo rero barahari banasenga impumyi zikareba ibirema bikagenda mm. ariko ntabwo wababona hariya ku mihanda barimo bivuga ibigo mm. eh, nicyo rero kizakumenyesha umuhanuzi w'imana n'undi muntu ufite ibindi akorana nabyo mm. ukorana n'imana nta munsi n'umwe uzamubona kuri social media yivuga ibigwi ahubwo azaza avuga yesu wabambwe ku musaraba narangiza yigendere yego ariko hari n'abazaza bavuga yesu kuko n'ubundi nawe yavuze yuko hari umunsi azababwira yuko bazaga bazaga bahanura mu izina ry'iwe n'ubundi bivuze ko hari n'abaza bamuvuga ah. n'ubundi batamuvugira ukuri <laughs> urumva nyine abo abo ngabo bazabwirwa ibyo ngibyo mm. muri mata y'ibice birindwi makumyabiri na rimwe kugeza mm. nko kuri makumyabiri na gatatu ndatekereza mm. niho hatubwira ngo uwo munsi imana nibwo izaberurira babwira ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya mm. bazaba bavuze ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe twirukanye abademoni mu izina ryawe rero ababwira ati mumve imbere sinigeze kubamenya mm. abo rero ni ikindi cyiciro ariko nacyo kiri mu bantu b'imana mm. iki cyiciro rero cyo ni ukuvuga ngo ashobora kuba ahanura biri nabyo bikanasohora agasengera n'abarwayi bagakira bigakunda mm. ariko nyine afite cya kibazo abikora yamara kubikora akigira mu busambanyi arabikora yarangiza akajya mu magambo mm. arabikora yarangiza akajya gusebya abantu arabikora yarangiza agashyiramo n'ayandi akaza muri cya cyiciro mbese bazaba bakubiye mu cyiciro cy'umuhanuzi w'inda umuhanuzi w'ibinyoma n'undi muhanuzi wiyongeyemo waje ubikora ariko atarigeze akizwa mm. imana izabwira ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya kandi ngo bazaba barabikoze ariko ntacyo bizaba bikibamariye niyo mpamvu rero bibaye byiza uri umukozi w'imana wakwibera aho ngaho ukaba mu ibanga ku rwego utakwirata ngo wirate ngo imana yavuze ngo imana yakoze ngo birasohoye ngo ngarutse kuvuga ko byasohoye mm. ubundi ibyo muri biriya hari mwigeze mubona habayeho abahanuzi nk'akajagari kari hano muri ino minsi mm. ariko uko byagenda kose imana igiye kuza gukubura kuri yutubi maze igihe mbibabwira kandi ko igiye kuza gukubura mm. buriya iyo urimo gukina n'imana urimo gukina n'umuriro kandi iyo ukinnye n'umuriro urashya eh. mm. ni iki kintu wabwira umuntu uri aho ngaho bakunda kuvuga ngo utazi igihugu kirwana n'ikindi namubwira umuntu wese akwiye kumenya ko ibyo ara byose atari amata mm. iyo ugiye kugura amata ureba ibyanditse ku kabito. ari amata habanditseho handitseho ko ari amata ay'inyange mukamira n'ayandi mazina ariko iyo hari akabido kegereye ayo mata gasa nkayo k'umweru karimo irange wasoma ko ari irange ririmo ni byiza rero mbere yo gufata amata ukanywa kubanza ukamenya ngo ni amata cyangwa ni irangi mm. kuko byose ni irangi ry'umweru n'amata y'umweru birasa biri no mu tubido tumwe biba bisa ntabwo bitandukanye mm. ariko hahirwa uba amaso uko bwije n'uko bukeye agahora abwira imana ngo mana ndengera ubere maso ubugingo bwanjye urusheho kugenda unyereka kuko tugeze mu bihe bya nyuma mm. n'ibihe bigoye yego reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu guhugura abantu bose bakurikira yelo TV ndetse na hose ya gatandatu murakoze mm.